Vi går i dybden med ting. Alle nørderne er jo ligesom samlet sammen, så vi kan rigtig sidde og nørde igennem. Og det er meget fedt. Vi laver rigtig meget matematik og algoritmer og lærer kode. Jeg valgte datalogi på grund af matematikken. Det er anvendt matematik. Ikke kun tørformler, men øh, man kan bruge det sådan noget ude i den virkelige verden. Det kan være at hjælpe læger, eller det kan være at beskytte privatlivets fred. Datalogi er et felt, hvor der sker rigtig meget hele tiden. Så det gælder om at, at følge med. Man får ligesom lov til at nørde igennem, når man er her. Det er også det, vi kommer for. Lære noget mere. Blive dygtigere. Det faglige niveau er rigtig højt. Og når man kommer på universitetet og går blandt de bedste forskere og phd studerende så er der altid <laughs> nogen, der er meget bedre end en. Og det må man ligesom bare lære, at du er det ikke mig, der er bedst, men jeg er blandt de bedste.